so hi guys happy new year आज न्यु इयरको दिन हो होइन एक जनवरीको भिडियो बनाउँदैछु र आजको मेरो भिडियो टाइटल चाहिँ के छ भने नि गाइस म चाहिँ नि आजको दिनमा चाहिँ अब प्रायः मान्छेले तपाईँलाई यादै छ सबले मोज गर्छ भा मोज गर्छ मनाउँछ न्यु इयरलाई राम्रोसँगले ननभेजहरू खाएर होइन र आजको मैले चाहिँ मेरो टाइटल चाहिँ के छ भने कन्टेन्ट के छ हाम्रो गाउँ यहाँ मेरो घर यो हो म किचनमा छु मेरो घरको होइन सानो किचन हो यहाँ किचनमा चाहिँ म हो अहिले टाइम तपाईँको कति भएको छ थाहा छ हेर्नुहोस् टाइम पनि तपाईँलाई म सो गर्छु टाइम भएको छ अहिले बराबर छ पाँच भयो ए छ बज्नु पाँच मिनट छ छ बज्नु पाँच मिनट छ होइन ल छ बज्नु पाँच मिनट छ अहिले चाहिँ गाउँमा के भइरहेको छ भने एउटा कुरा हेर्नुहोस् ल अन्धकार छ कि यो टाइम पनि छ बजी नै आजकल पाँच बजी नै पुरा अन्धकार हुँदैछ हो पुरा अँध्यारो तर चारैतिर पुरा गीतहरू गुन्जेको आवाज आइदिइरहेको छ होइन हेर्नुहोस् पुरा कोही हिन्दी कोही नेपाली पुरा सबै मज गरेर आएको छ यहाँनिर पिकनिक स्पट छ नि त यहाँदेखि तल त्यहाँनिर चाहिँ सबैजना पिकनिक खेलिदिइरहेको छ हो जनवरी फर्स्ट जनवरी मनाइरहेको छ र म चाहिँ अहिले म चाहिँ अहिले घरमा छु हो र अब मेरो घरमा आज के पाएको छ को कसो घरमा के के पाएको छ आज म सबै यहाँदेखि म जाँदैछु किचनहरूमा हेर्दैछु होइन कतिजना घरमा गएर गाउँको कि को कसो घरमा चाहिँ के के पाएको रहेछ आज सब्जी ल हल्का तपाईँहरूलाई देखाउने ट्राई गर्छु कतिले सब्जी देखाउँदैन होला कतिले के भन्छ होला होइन हेरौँ ल र फर्स्ट मेरो घरदेखि सुरु गर्दैछु मेरो घरमा के भनेको रहेछ कुकरमा आमाले दाल बनाएको रहेछ हो मुसुरी दाल होइन जाडो चाहिँ फेरि हेभी छ नि गाइस अहिले मुसुरी दाल बनाएछ हो यो सब्जी मेरो ओ माई लट के बनाएछ हेर्नुहोस् देख्नुहुन्छ तपाईँलाई ब्ल्याक ब्ल्याक देख्दै कालो देख्दै होला होइन यो चाहिँ हो तपाईँको गोरुको सेला भुटेको रहेछ आमाले हो गोरुको सेला टक्क अन्त यहाँनिर राइस भात छ हो मेरो घरमा चाहिँ गोरुको सेला र दाल भात बनेको रहेछ अब अरू माथि देमा भाउजू अरू को को गाउँतिर सबै गाउँतिर के के बनाइन्छ अहिले तपाईँलाई देखाउने कोसिस गर्छु र हिँड्नुहोस् ल म तपाईँलाई देखाउँदैछु आजको ब्लगमा है ल टर्न ब्लगमा everybody do please subscribe share and like and comment है thank you sir thank you sir अब यो हाम्रो घर यो मेरो घर होइन अहिले हेर्नु न जाँदैछु म बाटो पुरा अँध्यारो छ है अन्धकार भइरहेको छ बजिरहेको छ हो हेर्नु ल कस्तो हुन्छ यहाँदेखि अब मेरो गाउँ हो नि त ल यो फर्स्ट घर चाहिँ हाम्रो दिमाको हो हो यो चाहिँ के के गर्दैछ देमा खाना खायो ए के सब्जी बनायो न्यु इयरको दिन आज सब्जी के बनाएको देमाले कुखुराको कुखुरा गर्जी मर्जी अन्त अरू भात र गएपछि अब यहाँनिर चाहिँ त्यही कर्जी मर्जी र बनेको रहेछ ननभेज हो अब अर्को घरमा के बनेको छ ल देवाङ आएको गाइस म यहाँ अर्को घरमा आएको छु हो यो घरमा आएको मान्छे छैन रहेछ होइन तर खै खाना खाइसकेको हो कि के हो भने चिसै छ त्यो पानी रहेछ है ना ओए तिम्रो खाना आइसकेको खोइ खायो अन्त खोइ बनाएको छैन अन्त कतिखेर बनाउने अन्त यो यो मिमीबाट खाने नियो र मिमी खाने अन्त काट्ने हेरेको ल हेर गाइस यहाँ चाहिँ अब अर्को सिजन चाहिँ मिमी खाने चाहिँ नानीहरू मात्रै रहेछ हो अर्को घरमा हेरौँ ल यो घरमा चाहिँ के भन्दैछ पनि हेलो को हुनुहुन्छ घरमा यो घरमा चाहिँ अब खै सेलरोटी बनेको रहेछ न्यु इयरको उपलक्ष्यमा हो अरू साग छ बन्ने तयारी छैन रहेछ यो घरमा सायद गाइस <laughs> सेलरोटी हो हुन्छ उयसमा त दिनु के भन्छ प्लास्टिकमा हालिदिनु पोलेर खान्छु म सुरुटी खाइन्छ अब मजाले सब्जी चाहिँ के बनायो त्यतिकै बाँडेको अन्त क्या ओ तिम्रो किचन खोइ के गर्थे तँ घर हेर्नु आएको म खाना पा खाना पाक्यो के पकायो हाँ हजुर के पकायो खाना खोइ खाना त अन्त के बनाएको यसमा चाहिँ खाना के बनाएको प्रेसर कुकरमा के पकायो हजुर मासु मासु होइन सेलरोटी हो यो किताबहरू दिएको गोरुको मासु पकाउनु आँटेको खोइ आसेर चाहिँ निहोरमा गोरुमा छ भने निहोरमा गयो होला निहोरमा गोरुमा छ भने साह्रै चिसो रहेछ हौ तपाईँहरूको चन्द्र गाइस यहाँ चाहिँ अब न्यु इयर मनाइदिरहेको छ हल्का हो हेर्नु न मजाले अनुप के गरिदियो ए इयर स्पेसल के छ आज अन्त के हो यो <coughs> कुखुरा पर डान्स भइदिरहेको छ मजाले है ठिकै छ ठिकै छ ऊ पर जेम्साको पनि उयो भइदिरहेको छ तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर विश्व दिपानिर घरको परिवार खानु आज न्युयोर्कको दिनमा कुखुरा मासु खानु आँटेको ल ल ल राम्रो खानु ल यहाँनिर गाइस के भन्दैछ के काटेको मासु ह्याप्पी न्युयरको मासु के हो कुखुरा लोकल कि पहिलो बोल्ड लोकल आम दामी यहाँ चाहिँ लोकल रहेछ अरू अरू के के छ रायो साग भात र दाल चाउमिनसँग खाने त लोकल कुखुरा त चाउमिन र लोकल कुखुरा कसरी ए एसुका ए सुक्काको बनाएर ल ल ठिक छ म म यतिर घुमेर आएको को कसो घरमा के के बन्दैछ त्यही हेरेर आएको म पनि गोरुको मासु र दाल भात ल ठिकै छ त अन्त अब यो घर के बनेको छ ल बढी खाना खायो अँ खाना पाएको छैन ए पकायो खाना कहाँनिर ओए खाना पाएको छैन तिमीहरूको ए जेम्स दाकोमा त्यो सबैजना तिमी खाने खाना ए म त खाना के बनाएको छ हेर्दै आएको चाख्दै आएको बाई बाई घरदेखि आएको अँ डुल्दै आएको ल जाने त्यसो मात्र घरमा हेर्छु ल के बनेको छ हेप्पी न्यु इयर भाउजू नयाँ साल के चल्दैछ आज के पाक्दैछ सब्जी सब्जी के बनायो ब्रिटिस मतलब के बन्यो सब्जी देखाउनु त के हो देखाउनु त ब्रोइलर हो कि बा लोकल हो ब्रोइलर पो आएको इयरको दिन ठिकै छ यहाँ ब्रोइलर रहेछ दुई सय रुपियाँको खाना सब्जी के बनाएको हो के को मासु ब्रोइलर जाने खोइ देखाउनु त दामी रहेछ एक पिस टेस्ट गर्छु यहाँ हाल्नु यिनीको उहाँहरू हाल्छ होइन त्यसमा म एक पिस म खाँदिनँ एक पिस मात्रै खान्छु टेस्ट गर्छु सोनु एकछिन पर्ख म जान्दैन उसले एकुस हालिदिनु हुन्छ ल हुन्छ धन्यवाद भयो भयो हुन्छ तँ तिनजना मात्रै आयो है ड्युटी गर्छ बराबर के भन्दैछ यहाँनिर दिमाग खराब के बनाएको नानु बिदु बाहिर बनाउँछ तिमीहरू के बनाएको सब्जी आलुकोपी न्यु इयरको दिन पनि आलुकोपी खोइ मासु बनाएन किन लौ त्यस्तो पो हो यहाँ भित्र के छ भात टर्न ब्लगमा everybody do please subscribe share and like and comment है thank you sir thank you thank you sir thank you